Hat Sessions is een eh, evenement wat wij jaarlijks organiseren. Een lezingendag eh, met allerlei lezingen over, een, eh, over technische en wat minder technische onderwerpen op het gebied van IT-beveiliging. We believe that there are sufficient security barriers in place to make it difficult enough for an attacker. Dus ja, waar het op neerkomt, alle chips die zijn uitgerust met dezelfde sleutel. Hack one, hack them all. Onze link met eh, Black is eh, uiteraard de, security. Eh, het kunnen afdwingen van security op mobiele devices. We hebben elk jaar een eh, thema voor de Black Hat Sessions. Dit jaar was dat een mobile insecurity. En dat kwam terug doordat er lezingen waren over Android devices, hoe je iOS devices kunt kraken, mobile payments, al dat soort onderwerpen zijn aan bod gekomen. Belangrijk is ook dat sinds 1 januari dit jaar de eh, wet op datalekken eh, is geïntroduceerd. Maar uiteindelijk zult u uw eigen best practices, technische maatregelen, organisatorische maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat u aan die wet blijft het gaat niet om een kwetsbaarheid waar een hacker gebruik van maakt. Het gaat voor een probleem waarbij niet de hacker je eigenlijk je bedreiging is, maar de ontwikkelaar. Wat bijzonder was dit jaar was dat we maar liefst drie keynote eh, sprekers hadden. Het begon met eh, Aral Balkan, hebben daarna Daniel die nog gehad en het einde was van Kevin Peek. Uh, eh, die verschillende onderwerpen, dat zijn, keynotes zijn meestal wat algemener uh, en die het mensen echt aan het denken hebben gezet eh, vandaag. We keep hearing these terms. We're sleepwalking into this. This is going to happen. I'd hate to tell you, it's happened. We're there. have security, you have facilities, it's economical to put it there. No, it's not. Systemic risk does not bring efficiency. Of the limited grains of sand that people have in their hourglasses, each one of those an experience, either with other people or with the things that we make. We hebben sinds drie jaar ook eh, workshops eh, bij de Black Hat sessies. En dit jaar ging die over mobile security natuurlijk. En mensen hebben daar geleerd hoe dat ze een Android applicatie kunnen onderzoeken. Welke tools ze daarvoor nodig hebben. Dus dat is echt een hands-on eh, ochtend- of middagdeel geweest. We hebben veel mensen hier in de stand gehad, eh, leuke mensen ontmoet, eh, oude bekenden weer opnieuw gezien. Het is een, een fantastisch netwerkevenement uh, eh, voor ons. Daar is zoveel in geïnvesteerd en het is zo uitgebreid dat het niet mogelijk is om te zeggen, hey, weet je, we gaan het even helemaal anders doen. Mensen die er vandaag niet bij waren, die kunnen altijd nog de filmpjes bekijken. Die zullen de komende week online worden gezet missen natuurlijk wel een beetje het sociale aspect van hier te zijn, maar volgend jaar is er weer een kans eh, voor editie 2017 en dan wordt de 15 dus een feestelijke editie wordt dat.